हाय दोस्तों आज हम जानेंगे यूट्यूब पे जो थंबनेल दिखता है हम लोगों को उसी को बनाना आज सीखेंगे कैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाया जाता है इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है इसलिए हम प्ले स्टोर को खोलते हैं और को बताते हैं इसको खोलिए और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थंबनेल क्योंकि हम पहले सर्च किए हुए हैं इसलिए शो कर रहा है और जो सेकेंड वाला दूसरा जो दिख रहा है उस पर हम लोग टिक करेंगे और इसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए हम तो इस पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए ओपन करने के लिए दिखा रहा है चलिए हम आप लोग को इस ऐप पर लेके चलते हैं रहा हमारा ऐप इस ऐप को ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग में टाइम एक दो सेकंड लेता है हो गया इस पर हम लोग फिर इसके बाद दोस्तों क्रिएट करेंगे क्रिएट वाला जो आइकन बड़ा सा प्लस वाला सिंबल दिख रहा है इस पर हम लोग को टच करेंगे और जो यहाँ पे यूट्यूब का जो साइज होता है दोस्तों वो सोलह संबंध नाइन के हिसाब से होता है इस पर हम लोग टिक करेंगे और फिर यूट्यूब जो का जो जो थंबनेल का कलर होता है पीछे का बैकग्राउंड उसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे कलर पे और कलर पे के बाद जो भी हम लोग साइज लेना चाहते हैं उस साइज को ले लेंगे कलर का और यहाँ से ओके करेंगे देखिए बन के आ गया कि साइज कलर होगा ये साइज होगा और यस पे टिक कर देते हैं यस पे टिक करने के बाद दोस्तों फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आता है कि इमेज को कैसे यहाँ पे लाया जाए तो इमेज के लिए इमेज वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और यूज गैलरी पे जाएंगे जहाँ भी हम अपना फ़ोटो को सेव किए रहते हैं वहाँ से फ़ोटो जैसे हम लोग यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे यहाँ से ले लेंगे और ये फर्स्ट वाले फ़ोटो को और देखिए इसका जो साइज है यहाँ से हम लोग थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं कि कितना इसको लगाना है कर लिया और इसका करने के बाद इसको यस पे कर टिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह खींच के सेट कर देते हैं ठीक है ना जितना हम लोग को चाहिए उतना पे यहाँ पे सेट कर दिए सेट करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिख दें इसके लिए हमें टेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे कि हम लोग बना रहे हैं यूट्यूब का थंबनेल तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल कैसे बनाए या हाउ टू मेक थंबनेल तो लिख देते हैं हम लोग home don't net thumbnail ठीक है दोस्तों आज चलो टिक करते थे देखिए हम लोग का बन के आ गया अब इसका जो हम लोग है कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए रा फॉन्ट हेरा फॉन्ट ये सब फॉन्ट है और यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं इसका ठीक है तो हम लोग इस कलर को लगा देते हैं और ये थोड़ा सा देखिए यहाँ से ऑप्टिकल्स कली है जो यहाँ पे देखिए हल्का हो रहा है पूरा गाढ़ा हो रहा है इस तरह करके हम लोग यहाँ से बनाएंगे ठीक है दोस्तों मतलब में हमारा ये थंबनेल बन चुका है और यहाँ से इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्ट थोड़ा सा पीछे लग लगा सकते हैं हम लोग ये सब चीज़ें इस तरह से जब बन जाता है हमारा थंबनेल तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं थैंक यू दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और जो भी आप लोग को डाउट हो उस कमेंट में लिखें उसका जवाब देने का कोशिश करें थैंक यू दोस्तों